二滴血，红中两倍，二条三倍，中原一点红，五倍。 Jäger. Jäger. 条，两倍，娃娃，两倍，红中，二条。 两倍。 Fire! 两倍，红中四倍，六倍。 娃娃二条。 大家小心，我听牌了。二条，两倍，五条。 瞧。